السلام عليكم خوتي خواتاتي في هذا الفيديو جديد ان شاء الله غادي نتكلموا على كيفاش كان تردد الفعل ديال الجزائريين يعني في برج بوعريرج يعني كانت واحد التيفو ما نقدرش نقول لكم كيفاش يعني يعني التعبير ديالهم كان رائع يعني الناس في شكل الناس يعني عندهم واحد الحراره ديال ديال النفس على الاسلام ديالهم يعني عندهم ردة فعل ديالهم يعني خاصه ما نقدرش نقول لكم يعني نتوما ما عليكم غير تشاهدوا الفيديو وديك الساعه تحكموا بنفسكم والبدر يحكي ما مسناء فاقه إلا ضياء الخاتمات محيرا الخاتمات بنور ربي أنجم ونقاؤهن من الأديم تحدرا أنعم بثانية تسامى ذكرها بالخاتمات فحق أن تتصدرا فلابنة التحفيظ أسمى منزل وتظل بالقرآن عزا يشترى أبنية التحفيظ أنت قدوة فبقلبك القرآن صار محبرا وغدا يفاخر والديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرا وغدا يفاخر والديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرا إذ يلبسون التاج منك موقرا المشاريح وينا يا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا يا جامع خيري يجمعنا بالذكر سيبقى يرفعنا تجويد حفظ إتقان في وقت فيه منافعنا الشعال يحوينا يا ضيفا أحيا مقدمه أوقات فينا تثرينا أوقات فينا تثرينا والجامع هذا الياقوت للأنفس فيه لنا قوت والطالب جد فكان له يستغفر في اليم الحوت يستغفر في اليم الحوت أهلا يا عطرا فينا يا نورا شعل يحوينا يا ضيفا أحيا مقدمه فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا وحالات شتى وفوائد جلسات حلت بفرائد فمنافع جامعنا تترى بنشيد يزهو بقصائد بنشيد يزهو بقصائد إلا ضياء الخاتمات محيرا الخاتمات بنور ربي أنجم ونقاؤهن من الأديم تحدرا أنعم بثانية تسامى ذكرها بالخاتمات فحق أن تتصدرا فلابنة التحفيظ أسمى منزل وتظل بالقرآن عزا يشترى أبنية التحفيظ أنت قدوة فبقلبك القرآن صار محبرا وغدا يفاخر والديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرا وغدا يفاخر والديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرا إذ يلبسون التاج منك موقرا أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا يا جامع خيري يجمعنا بالذكر سيبقى يرفعنا تجويد حفظ إتقان في وقت فيه منافعنا يا يا نورا شعل يحوينا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا والجامع هذا الياقوت للأنفس فيه لنا قوت والطالب جد فكان له يستغفر في اليم الحوت يستغفر في اليم الحوت يا نورا شعل يحوينا يا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا وحالات شتى وفوائد جلسات حلت بفرائد فمنافع جامعنا تترى بنشيد يزهو بقصائد بنشيد يزهو بقصائد كما شفتوا الخوت دابا وصلنا لنهايه الفيديو يعني شاهدتوا داكشي بعينيكم يعني داكشي اللي آه بغيت نوصلكم يعني راكم شفتوه صحيح يعني شفتوا كيفاش آه، يعني الشعب الجزائري يعني عنده واحد الروح يعني واحد الروح الاسلام ديالو يعني الناس كلهم خصهم يكونوا هكا يعني خصهم تكون عندهم واحد الحراره ديال ديال الاسلام يعني تكون عندهم الا ما كانش عندك ديك الحراره ديال الاسلام حتى شي حاجه يعني خصك تنقول لك سلم راسك وهذه الصراحه الجزائري يعني ديما كتشوف فيه واحد آه، ما نقدرش نوصف لكم يعني عنده واحد الحراره عنده واحد رده الفعل يعني رده الفعل كاينه يعني عند الجزائريين هادشي باش كيعجبني انا الشعب الجزائري يعني برده الفعل اللي عنده آه، يعني ديما كتلقاهم يعني كينافسوا على كيتحاربوا كيتقاتلوا على ود الاسلام ديالهم يعني ما كيبغيش كيبغيوش ما كيرضاوش بالاهانه يعني آه ما فهمتش كيفاش غنشرح لكم يعني ما كيرضاوش اللي يهينهم في الاسلام ديالهم هذه هي الصوره ديال الشعب الجزائري وتحيه ليهم يعني من مدينه فاس كنشكرهم وكنحييهم على هادشي اللي داروا